good morning guys myself Anu और मैं आज से कुछ मतलब इस जंप रोप का स्कीपिंग का सीरीज बनाना चाहता हूँ जिसमें नया लोग सीख सकें कि कैसे बेसिक सीखते हैं जंप रोप कैसे करते हैं और कैसे अपना वेट भी आप कम कर सकते हैं उसके बाद आप चाहें तो सिक्स पैक ला सकते हैं पंद्रह से बीस दिनों में अगर रेगुलरली आप फॉलो करें और सिंपल कुछ उसमें डाइट होता है उसके लिए स्पेशल मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पर उसमें सिंपल छोटा छोटा चीज़ है अगर आप उसको फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं सिंपल स्किपिंग तो आपको रिजल्ट मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं